Pero aquí está todo súper tenso. más o menos a las 7 y 30, eh, que estaba pasando el comedor, se armó un alboroto ahí. unos 150 tíos eh, empezaron a tirar banderas ahí a los policías y todo. empezaron a golpear las rejas, rompieron mesas y todo. Y se armaron. Y claro, los que quedábamos al final nos aislaron aparte. Aquí aparte vemos unos 30 más o menos. Pero claro, aquí son dos patios que están separados por un muro. Al otro lado hay unos 150 tíos. Que han, subido han subido, no sé cómo han trepado una parte del muro y han movido cámaras y todo y están ahí pegando gritos. Ahí está el director, eh, otra persona que está y otro, y otro hombre que está cuando volvería a Solomón. Vale. Sí, pero claro, los tienen aislados, los tienen preparados allá. Eh, eh, está con las manos arriba mira, han, eh, han, separado los que supuestamente estaban en la revuelta y los tienen acá al lado nuestro. Y se han llevado ocho hacia la parte de adentro. Dentro veo que, que, están corriendo policías hacia todos lados, pero no, no puedo ver nada más por el pasillo. Han pasado ocho personas hacia allá. Los han encerrado en la, en la parte de la biblioteca, llevan cuatro más para allá los otros iban más, bueno, cuando nos subieron a nosotros iban unos 45, 48 No, iban, no, iban con las manos atrás, pero no iban esposados, los, llevaban dos policías, uno delante y uno detrás. Mm. Y se ve que a uno los separaron hacia la parte de la biblioteca o así. Mm. no pude saber cuántos metieron ahí. Unos iban ahí y otros a otro lado. Mm. Tenim constància a través de telefonia que hi han com 40 o 45 persones que segueixen resistint a la biblioteca del FIDE. Diuen que ja està tothom a dintre de les cel·les, no ho creiem, Eh, si és possible, és possible que no hagin hagut càrregues, esperem que sigui veritat això almenys, i bueno, seguim aleshores aquí amb la protesta fins que tinguem les coses una miqueta més clares.